Fer economia de proximitat, fer economia porta a porta, és en realitat fer la gran economia de la ciutat. Estem parlant d'iniciatives eh, econòmiques que no es fan com els grans esdeveniments que venen un cop a l'any i després marxen de la ciutat, sinó que estem parlant d'economia dels 365 dies de l'any feta amb la gent, amb els sectors socials, amb els sectors econòmics que viuen a la ciutat i que es quedaran a la ciutat i que volem que es quedin a la ciutat. I per tant, aquestes iniciatives econòmiques, que ja dic no existien abans perquè també són producte d'una opció, d'una opció eh, ideològica, d'una opció per valors determinats, d'una opció per un model econòmic que sigui inclusiu, que sigui innovador i que sigui sostenible, mm? és fonamental perquè es basa en un principi bàsic i és que no podem desaprofitar el talent de la nostra gent, no podem deixar ningú enrere i hem de donar, a més, una sortida a molta gent que en aquest moment se sent a l'interperi, se sent eh, aïllada i per això el suport a l'ocupació i per això el suport doncs, a totes aquestes iniciatives socioeconòmiques.